Дорогие женщины, вы знаете, что мы всегда преклоняемся перед вами. Восхищаемся вашей мудростью, терпением, умением совмещать семейные заботы, профессиональный долг, быть опорой для родных, близких. Я уже как-то говорил, вообще мы мужики, хоть иногда кичимся, но вы должны знать, что все, что мы делаем, мы делаем только ради вас. Не было бы вас, мы никаких благородных подвигов и поступков бы не совершали. Бережно относимся мы к многодетным матерям, настоящим героиням своего времени – В новом выпуске YouTube проекта «Белта по факту решения первого» мы нарисуем портрет среднестатистической белоруски, а также расскажем, на какую поддержку могут рассчитывать наши женщины и почему первый называет себя женским президентом. Белорусскому союзу женщин 32 года. Общественное объединение создано 14 декабря 1991 года. Организация была призвана защищать права и интересы белорусок, их семьи и детей, добиваться достойного положения женщины в обществе, повышать ее роль в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни – Впрочем, с тех пор задачи не изменились, разве что статус БСЖ стал выше. Возросла и численность объединения. Сегодня это самая массовая женская организация страны, которая объединяет более 150 тысяч женщин. Она представлена во всех уголках Беларуси, от маленького райцентра до столичного мегаполиса. Эти кадры сделаны 14 октября 1996 года. Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия столичного центра социальной поддержки Белорусского союза женщин. Президенту показали классы, предназначенные для обучения шитью, вязанию и народным промыслам. Здесь же начали работать психолог, юрист, педагог, которые в трудную минуту готовы оказать поддержку. Шесть лет БСЖ добивался открытия такого центра, и только после личного участия главы государства задуманное осуществилось. Тогда прозвучало решение первого – открыть подобные учреждения по всей стране. Интересно, мог ли тогда Александр Лукашенко предположить, что спустя два десятка лет в смутное для страны время белорусские женщины съедутся со всех регионов, чтобы поддержать своего лидера и его курс? И в буквальном смысле мудростью и здравым смыслом отведут Беларусь от пропасти и повлияют на дальнейший ход событий. Первое и самое главное, почему я появился здесь. Я очень ценю то, что происходит сейчас в этом зале. Вы даже не представляете, вы даже не представляете, какую яркую страницу в истории новой Белоруссии вы вписали этим действом, собравшись из всех уголков нашей, пусть небольшой, но очень уютной, красивой, прекрасной Родины. Вы пишете нашу историю. И хорошо, что это яркая, красивая, принципиальная, непродажная, настоящая страница будет прописана. Двадцатый год был показательным для всех нас, а женщины должны были выйти и сказать свое твердое «нет» разрушению страны, и сказать свое твердое «да» защите нашей страны и поддержке главы государства. Потому что мы женщины, мы матери, мы ответственны за то, что происходит в стране, и мне кажется, вот именно наш голос тогда прозвучал э, очень четко, очень, э, скажем так, звонко, и, может быть, где-то э, был таким переломным. Это отметила глава государства, потому что его появление на форуме, э, если бы вы видели и чувствовали ту атмосферу, которая там была, если бы вы чувствовали, как его принимали, его принимали как самого родного и близкого мужчину, как человека, который, эм, которого вот готовы были встать и защитить все женщины, <laughs> наверное, своей грудью, если бы это потребовалось. Это было очень тепло, это было очень искренне, это было действительно так неподдельно, что вот э, это были особые эмоции. Какая же она, белорусская женщина? Очень красивая. Это вам скажет каждый иностранец а еще умная, образованная и трудолюбивая. Если нарисовать среднестатистический портрет, то это работающая горожанка 43 лет, у которой двое детей. Всего в республике проживает чуть менее 5 миллионов женщин, а при этом 53,8% а, а, от общей численности женщин составляют. В городе проживает 79% и 21% проживает в сельской местности. Что касается занятости, то для Беларуси очень традиционен высокий уровень занятости женщин, так в трудоспособном возрасте это 84,5%. Причем женщины стараются строить карьеру, и поэтому они, в принципе, востребованы на различных должностях. Основными сферами деятельности, где наибольшее количество женщин, это, конечно же, здравоохранение и образование от 84 до 83 процентов. Далее идут э, торговля, э, общественное питание, гостиницы, финансовая, страховая деятельность, там также значительно выше э, количество работающих женщин. В такой сфере, как IT, 37% э, работает женщин, ну а меньше всего женщин у нас работает в строительстве, это 14%. То есть эта сфера не характерна для женщин. 41% э, женщин имеют высшее образование, это намного больше, чем у мужчин. У мужчин, для сравнения, 29% а мужчин имеют высшее образование, тех, кто сегодня занят на работе. Больше половины руководителей – женщины. Наши дамы прекрасно совмещают работу и семью. Среди них парламентарии, директора организаций предприятий, врачи, педагоги, рабочие и служащие. В общем, успешные, востребованные и самодостаточные женщины, готовые быть полезными обществу и государству. Сегодня женщине предоставлены все возможности в белорусском государстве для того, чтобы себя проявить, для того, чтобы работать по специальности, для того, чтобы получить ту профессию, которую она хочет, и, соответственно, продвигаться по карьерной лестнице по той простой причине, что сегодня все пути открыты, и никаких, в принципе, про законодательство вообще говорим о том, что у нас равноправное законодательство в Республике Беларусь. Нигде нет ограничения для того, чтобы женщина занимала или занималась той или иной деятельностью, или той или иной работой. Поэтому принципиально сегодня женщина может вырасти до очень высоких э, постов, которые, вот, например, Наталья Ивановна Качанова занимают. Женщины, в принципе, проблем никаких нет. И вот, э, исходя из собственного опыта, я могу вам точно сказать, что очень хорошо воспринимается то, что женщина, руководитель, всегда женщина — это тепло, это уют, это дипломатичность, это умение не конфликтовать, поэтому женщины умеют находить нестандартные решения. Поэтому я думаю, что для, в Беларуси для женщин открыты все пути абсолютно. И все же самый сложный, ответственный и благородный труд — быть мамой. Не так просто воспитать детей достойными людьми — о главном предназначении и величайшем призвании – дарить новую жизнь, пожалуй, в каждом поздравлении женщинам говорит глава государства. Его самого воспитывала мама и к ней у президента особое, теплое, трепетное чувство. Какое может быть у благодарного сына, который точно знает, что такое бескорыстная материнская любовь, которая является ориентиром и хранителем в течение всей жизни, учит любить родину, творить добро, уважать национальные традиции. Может, поэтому глава государства в каждой женщине в первую очередь видит маму, а потом уже профессионала. Можно я вам скажу пару слов? Вы знаете, мы сейчас так переживаем за судьбу нашей Родины. Зря. Мы переживаем, потому что мы знаем, что вы наш президент. Поэтому мы с вами, мы за вас. И, и мы всем коллективом вам желаем сил, здоровья, и мы победим. Все будет хорошо. Вы даже в этом не сомневаетесь. Просто да, хотим абсолютно. сказать слова поддержки, потому что Спасибо. в трудную минуту они просто важны для каждого. Спасибо, человека. я это вижу. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. вам Будьте спокойны. Добрый день. Добрый день. Упаковочная продукция, кто покупает подарки, здесь услуга по упаковке. Вы уже что-нибудь купили? Купили? Нет, по глазам вижу, что не все еще покупайте. Купляйте белорусское. Ну, Сейчас пора подготовки детей в сады, в школы. Тебя как зовут? Матвей. Матвей. Матвей. Матвей. Так ты Матвей? Скажи Вот, молодец. На успех, не болейте. Спасибо. Папе привет передашь? Передай. Скажи, президент передавал привет. Хорошо? Не забудешь? Держи лапу. Ух ты! Молодец! Молодец! Не болейте, Все прическами, все красивые, модные такие. Спасибо. Спасибо. 24 февраля Александр Лукашенко подписал указ о награждении Орденом Матери. В этом году высокой награды удостоены 206 белорусов. Это мамы, у которых 5 и более деток. Среди них представительницы строительной отрасли, банковского сектора, транспортной, налоговой сферы, дорожного, лесного хозяйства, торговли, образования, здравоохранения, культуры и многих других областей – кстати, первый такой указ президент подписал еще в 96-м. Тогда Орден Матери получили 124 женщины. Сегодня почетная звезда есть у почти 13 тысяч многодетных мам. Уважаемые делегаты, я также хотел бы предложить вам сегодня разработать программу «Многодетная Беларусь» и заложить ее основу несколько следующих моментов. Первое – расширить границы использования семейного капитала. Второе – мама с тремя детьми не домохозяйки. Труд матери должен оцениваться так же, как любой другой. Третье. Мама четырех малышей заработала будущую пенсию. При рождении четвертого ребенка предоставить многодетной матери право на трудовую пенсию, даже если у нее отсутствует стаж работы. Скажу вам откровенно, мы подрежем любые программы, но не демографическую и не поддержки людей по жилью. Будем поддерживать молодые семьи по жилью. Если есть угол, будут рожать. Одного родила, ну, это не ребенок один, двоих. Аксиома тоже жизни, двоих. А вот третий ребенок, я вам образно говорю, это мой ребенок. Это мой. Если вы родите третьего, я уже буду думать о том, как поддержать. Четвертого, пятого – это благо. Почему? Как бы мы ни корячились, мы все-таки за последние пять лет, пусть немного, но уменьшились на 90 тысяч. А для того, чтобы землю возделывать нашу и жить в нашей стране, нужны люди. Это главное. И нам надо минимум 15, а лучше 20 миллионов человек на этом, казалось бы, маленьком клочке земли. Но 15. А мы пока эту тенденцию уменьшения не переломили. И это в будущем – может стать не просто проблемой, а катастрофой, когда у нас не будет людей. Тогда на нас будут смотреть другие, где районы густонаселенные, для того, чтобы приехать у нас жить. Но мы же белорусы, и земля у нас белорусская, значит, и люди здесь должны жить, белорусы. в государстве создана масса условий для реализации женской. А, реализации как матери, потому что работает очень много программ. Это и декретный отпуск до трех лет, и а, большое количество пособий, и бесплатные лекарства, о которых мы говорили деткам до трех лет, и полное сопровождение беременности, и полное сопровождение родов, и полное сопровождение дальнейшего развития ребенка. И потом, когда ребенок достигает трехлетнего возраста, а то и раньше, у нас есть детские сады, куда мы можем отдать своих детей. Дальше школы. И а, это дает возможность женщине потом уже развиваться вне семьи, делать свою карьеру, карьеру. В Республике Беларусь принята масса законов на законодательном уровне и просто на всех уровнях решений, а, где наши женщины защищены максимально со всех точек зрения. Это и женское здоровье, это и сохранность детства и материнства, это и наша безопасность в плане а, там, насилия и каких-то там попыток а, как э, некорректного поведения по отношению к женщинам. Это и защита женщин на работе, трудовой кодекс, который защищает женщину-труженицу. Со всех сторон наши женщины защищены в нашем государстве. Кто бы мог подумать, что в 21 веке белорусам придется защищать то, что веками не подвергалось сомнению. Традиционная семья – это союз мужчины и женщины. Так было, есть и будет. С Конституцией не поспоришь, даже если ультрамодные правовые тенденции навязывают нам обратное. Такие либеральные ценности нам не нужны. Как жить, наш народ решит сам. К примеру, на Всебелорусском народном собрании, у которого уже конституционный статус. Кстати, если вспомнить последний состав делегатов, то больше трети из них были женщины. Женский голос уверенно звучит и в парламенте. Будущий парламент должен быть лучше этого. Если будет такой же или хуже, значит нет развития. Поэтому у него биту депутатам сказано, должны прийти люди лучше, которые поведут республику вперед, когда это надо будет. Поэтому парламент должен представлять все слои нашего общества, чтобы не было разговоров, что э, у молодежи там нет представительства или у стариков там нет своих депутатов. Они должны быть. Ну и по женщинам. Мы уже убедились, треть парламента женщины – это стабильный парламент. Мужики не дурят там, не прыгают, не бегают, стыдно перед женщинами. И э, это очень сильный такой стабилизирующий фактор в любом обществе. Но мы сегодня по представительству женщин в парламенте занимаем такое ведущее место среди парламентов других государств. А ведь в высказываниях белорусского лидера доброжелатели пытались найти совсем другой смысл – Помните, как оппоненты кричали, мол, Лукашенко недооценивает женщин? А сколько раз рядом с президентом пытались рассмотреть очередную красотку? Вот только смотреть не значит видеть. И только внимательные заметят, если президент улыбается, он наверняка разговаривает с женщиной, потому что уважает, ценит, гордится. А еще готов поддержать и помочь. И судя по тому, как тепло белоруски встречают главу государства, это взаимно. Спасибо, что пришли. Жду, жду вас на лыжах в следующий раз. Приходите, будете здоровыми. Девчонок убеждал сейчас журналистов, что им обязательно надо, потому что надо ж троих родить, они молодые еще. Сколько? Два. Как Нет? скажете. Нет, а, а сейчас сколько? Нет. Ой, боже мой, ну как так можно? Ну, Значит, два по два. Два по два. И сразу званием мне, буду помогать. Спасибо. Спасибо. Враги наша малая родина, родина наших предков. Посмотрите, в каком красивом Посмотрим. городе мы живем. И за все это вам огромная благодарность, за то внимание, которое вы уделяете нашей Брагинщине и нашим Чернобыльским районам. Спасибо вам огромное. А мы вас, земляки дорогие, мы всегда вас поддерживали и поддержим. Спасибо, большое. Я это знаю, вы настоящие. И я э, не жалею, что я всегда говорил, что я женский президент. Спасибо большое. Самые важные слова – мама, семья, родина женского рода. Это ни у кого не вызывает сомнения. Она – хранительница домашнего очага, символ жизни, источник вдохновения, мама, бабушка, жена, доченька. Даже самому сильному мужчине нужны вы. Те, без которых невозможна сама жизнь, которая символично тоже женского рода. С праздником, милые женщины! Дорогие женщины, сердечно приветствую в вашем лице всех матерей нашей страны. Низкий поклон вам – за ваш материнский подвиг. Наряду с мужчинами вы успешно развиваете науку и технологии, укрепляете промышленный потенциал, обеспечиваете продовольственную и финансовую безопасность страны, строите дома, создаете произведения искусств, учите и лечите людей. А еще прославляете нашу Родину на самых престижных форумах и ведущих театральных сценах мира. Храните и приумножайте культурное наследие Беларуси. Да и все, что мы, мужики, делаем в этой жизни, это ради вас. Женщинам просто хочу пожелать, не переживайте. Мы сделаем все, чтобы на нашей земле был мир и покой, и чтобы вы спокойно могли вырастить своих детей но у кого их нет, чтобы было столько, сколько сидящих в этом зале. Счастья, благополучия и успехов вам в вашей жизни, а главное здоровья вам и вашим детям. Успехов вам! Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.